Ka ora ua atu koe e mutu kore i te tae ake. Ka paʻu mai a Prince Harry. Te ia o ko titia! Nō reira, ka auē pakari a ia.